when you produce a good product that um, creates impact, I think um, it's, it's, it's a good idea to celebrate it. It's a good idea to put it out there, um, let your peers judge it, and get, get their feedback. And if they tell you that you've done well enough for this award, I think that's something, again, that you should celebrate and tell your bosses about it, tell the audience about it, um, because um, it gives you that, that sweat equity, that credibility to, to do more work um, your bosses will see that and say, investment, good investment in this team, good investment in this journalist, good investment in this project, and they'll, and they'll do it again. Um, it doesn't pay the bills, but awards, uh, at least in the short and medium term, it gives you that space to, to, to do more. Yeah. Je suis représentant média euh, pour le bureau euh, national euh, contre la lutte des êtres humains. Voilà. C'est un bureau qui est donc composé d'instances et de représentations de tous les ministères à Madagascar et qui sont chargés donc de, veiller, de, de prévention cette lutte contre la traite des êtres humains. Effectivement, c'est comme un, allez, un aboutissement, c'est c'est que aussi un aboutissement de, de, siéger dans une instance pareille, puisque à force de bien travailler, à force de faire et de, persévérer, de persévérance, je dirais que euh, l'expérience, euh, elle était plus dans le sens de, la recherche, de, cas de traite, de cas de travail forcé, enfin, euh, de, tout ce qui est traite des êtres humains, par exemple. Et moi, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai fait des formations, j'ai donné des formations et voilà euh, à peu près euh, en quelque sorte le chemin.